Maşını park elədim 7-ci mərtəbə. Sonra indi gedirəm şatla, şatıldan da gedəcəm aeroporta. Saat da 10-a qalır 10 dəqiqə. So boardingi keçdim. İndi gedim bir snack alım özüm üçün. Sonra içəridə abur cubur alıram ki, maskanı çox taxmayım. Bunlardan alacağım ki, yeyə-yeyə gedim. Bunlardan alıram. Keyfi də almışdım. Çox tatlı idilər. Amma dəqiq bilmirəm hansı idi. Desən bu idi, ya da bu idi. Deyirəm, biraz vaxtım var faylları, o vaxtım çəkdiyim qalan faylları atım kompüterə. Biraz vlogu montaj edeyim. Çünki həqiqətən də vlog istəyirsiniz, amma mənim vaxtım olmur onları eləməyə. Və ona görə də gecikir. Çalışacağım tez-tez paylaşım, amma yəni tez-tez gəlməyəndə də üzrlü sayın. Bugünkü vaxtım yoxdur, ona görə gəlməyəm. Morallı bir şey var. Gameway var burada. Girib oyun oynamaq olur. Playstation falan. Mırtda görməmişdim. Mənim qeytimin qapısının nömrəsini dəyişdilər. 65-ə gəldi. 62 idi indi oldu 65. Mən də gözləyirəm burada. Okey, samolyota ayaqla gedirik buradan. Çıxış buradan idi. Bu arada samolyotdur. Şey, first class ucuzu idi. Əgər adi klassla first classın arasında 10 dollar fərq var idi. Ben de first class götürdüm. da hem yeri böyle olur, hem de ki tez girisən, tez sıxsan, samolyota tez minirsən, tez düşsən. Ona görə yaxşıdır. traveling with an infant, infant life vests located in a rear overhead bin indicated with a plastic. daha düz 25 dəqiqə qalmış çatmalı idi, amma 10 dəqiqə işləmiş çatdı. Yaxşı sürdü. Şimdi gəldik, çatdıq bura. Mən sağ tərəfə getməliyəm deyəsən. Aeroportdan çıxdım, terminal B-dəyəm. Heç vaxt terminal B-yə çıxmamışdım. Çünki Alaska Airline ilə gəlməmişdim. Yəni terminal bir tərəfdəyəm. Bir dənə budur, bir dənə də Bölsantamdır. Bununla gəlmişəm. Amma çox qalacağım. Burada 4 günlük təklifdir. Təklif nədir, nədir onu soruşmayın. Çünki hə, onun haqqında çox belə məlumat verə bilməyəcəm, amma maraqlı bir şeylər olmalıdır. İşdən çıxdım, təklifdən çıxdım, gəldim indi ə, hə, otelə. İndi check-in eləyəcəyəm. Saat 8-ə işləyir 15 dəqiqə. Buradan çıxıb Turalla görüşəcəyəm, sonra yeməyi də axşam tərəfi. Belə hələ ki, hər şey yaxşı gedir. İndi otelin otağını da gözləyirəm, görüm necə çıxacaq. Bura yaxşı oteldir, yaxşı olmalıdır əslində. Uşaqlar otelə girdim. Nəsə problem oldu oteldə indi. Mən elə bir ödəmişəm e, booking.com-a pulu. Məndən necə kar gəliblər pulu. Amma onlara bunların hesabına pul gəlib oturmayıb. Sağ olsun qız öbür kredit otağa zəng onlara dünə ki gör niyə pul bizim hesaba oturmayıb. Gəlirsən vuram görüm bu nə məsələdir? Niyə mən niyə pul məndən çıxıblar amma ortaq şey gəlib oturmayıb. Hesaba gəlib oturmayıb. Məndə 8-ci otaqdır, 2-ci mərtəbə. 2-ci mərtəbə 218-ci otaqdır məndə. 218 otağımız buradır. Deməli, otaq qəşəng səliqəli otaqdır. Bu taxta işləmələr həmin çox xoşum gəlir. Bələm, 3 gün buradayım uşaqlar. Görüntü. Ha, burada arxada da varmış maşını saxlamaya. Okey, mənə tərəfdə saxladım. Bilsəydim bu tərəfdə saxlayardım. Əla, bu səfər buna gələndə bu tərəfdə saxlayacağam. Əla, qaqaş biraz dincəlsin. Ondan sonra... Ay, ah, yadından çıxdı, bir dəm bir şey eləməliyim. Gözləyin. Otelə gələndə həmişə bunu eləməyi xoşlayıram, indi eləyəcəm. Royal welcome. Qəşəng, <laughs> bundan xoşum gəldi. Təzə otel olanda verən sənətdə. Trol məni gəldi götürməyə, ə, gedirəm. Buram yenə səpib, biraz istiotlu bir şey yemişdim, yəni kimi səpir. Məndə sebariya var, uşaq var. Ə, biraz dərin, acınacaqlı mövzudur sebariya kim bilmirsə danışa bilərəm o haqda. Bəlkə faydam dəyər, onu da kommentlərdə yazın, deyə bilərəm sizə. Deməli, nə olur? Sifətdə səpkilər olur, eyni yerdə həmişə səpir. Ə, saçın diblərində, indi burada məndə yoxdur, bəzən olur. Bu diblərində, bu diblərində, bu diblərində qabıq olur. Ə, lap dərinlərində yara da ola bilər, amma məndə dərin deyil, məndə qabıq olur. Problemi nədir? Həkimə etdim, 3 il həkimə etdim, eyni şeyləri yazdı, kömək eləmədi. Axırda özüm Google elədim, YouTube elədim. Problemi tapdım, özüm özümü müalicə elədim. İndi ə, e, pəriz saxlamaq lazımdır. Arada saxlayıram, arada 15 gün vəbşim. Anda salat yeyirəm, balıq yeyirəm, çox şey başqa heç nə yemirəm. O mənə kömək eləyir. İstəsiniz lap dərində mən qısa olaraq bir videoların içində belə bir şey deyərəm. Nəysə, troll gözləyirmə aşağıda gedim, mövzu harda hara gəldi. Yaxşı, düşürəm aşağı indi. Tural bəy gəlib çöldə gözləyir məni. Ay, Tural bəy. Salam Tural bəy, sizi çəkirəm valla. Necəsən, cavan oğlan? Yaxşı, sən necəsən? Hə? hə. Tural da Bakıdaydı, bir aydır Bakıdaydı, təzə gəlib. Tural, Bakı haqqında nə deyə bilərsən, iki kəlmə ilə? kəlmə ilə, hə? Deməyə söz tapmıram, hə? Həm yaxşı, həm pis. Həm yaxşı, həm pis. Bura Fermon kebabdır. Bir dənə super yeməklər verirlər burada. Yəni möhtəşəmdir də. Möhtəşəm yerdir bura. Biz bura gəlmişik. Maskamızı taxaq. Köy də yaxşı bir şey yaxşı. Bura belə oturur, kənarda belə oturursan. İndi o tərəfdə adamlar çəkir. Bu restorana içi belə çox da belə qeyri-adidir. Amma yeməkləri o qədər qeyri-adidir. Hə, Tural bəy? Hə? Yeməkləri bunların deyirəm qeyri-adidir. Çox dadlıdır. Bunlar nə eləyir? Ət hardan gətirir, nə eləyir? Yeməyi harda bişirir? Çox dəhşətdir, çox dəhşətdir. Kababların hamısı dadlıdır. Bütün belə nə yemək ətlər hamısı dadlı olur. Bu şeydən zakaz verək bu. Hə, Bolano potato. Bolano potato nədir onlar? E, Tural bəy mənə tarqətə gətirdi. Nə üçün gəlmişik indi bura? diş çötkası gətirməmişəm, diş pastası gətirməmişəm. Bir də su alacağam. Sağ olsun bizim əziyyətimizi çəkir, bizim başdan gələn qardaşımız. Tural bəy, nə desən Tural bəy? Allah. İş tapdınız mı? Harda? Axırıncı videodan gələndə çırpından, 2 il bundan qabaq çəkmişdi səndən. Hə, desən iş axtarırdın. <laughs> Onda burada hə, ücret çoxdan tapmış. İkinci işdir. <laughs> Ücret ikinci işdir. Allah səndən razı olsun. Tural bəy deyir ki, iş tapmaq indi asanlaşır. Bunu mən də təsdiqləyirəm. Hə, Tural bəy. Biz gəl. Hə, indi Amerikada işsizlik var, amma işçi axtaran da çoxdur. Və məncə siz bura gəlsiniz, biraz dili sadı bilin. Ben de çox asanlıqla iş tapa bilərsiniz. Problem de. Problem nə olmusunuz? Diş qurtlar ya. Dişlərin arasını. Mən də Mən də bunları aldı. Ha, 4 dolar biriydi, 7 dolar biriydi. Bunun üstüne tax da gələcək ona. Şimdi Target'ten çıxaq. Target'də başqa bir işimiz yoxdur. Gedək otelə mənə aparsın. Ayda, hə, hə, su, su, su, sağ ol. Sol tərəfdədir. Sağ ol Tural bəy. Necə yadında saxlayıbsa, Allah sizə <laughs> qat-qat razı olsun. Tural bəy bunu çox tərifləyir. Tural bəy nədir o belə təriflədiyin? Kola həm də ki, tərkibində kofe də var. Belə qarışıq bir şeydir. Ağzı dolu, ağız dolusu danışır. <laughs> Məni də həvəsləndirdi. Çox belə qəşəng dadı var. Mən də dadına baxacağam. Mən dadına baxacağam. Baha da var. Neçədir? 4, ha? Şey, Red Bull nəyin qiymətlidir? Ha. Ya ucuzdur da Red Bull-dan biraz. Gedək baxaq. Bu gün nə içə bilməli də geyizdə. Bunun üçün yatmazsan axşam. Onun səhər. Mən yaxşı kofe içib yatıram. Mən şahid. Doğrudur. Necə olur o? Mən təsirim. Kofe içib yatan adam birinci vəcə. Tural bəy sağ məni bərbərə aparacaq. Sağ vaxt, bazar günü vaxtım olacaq gedək bərbərə. Bazar günü? Hə. Sabah 5-ci gün. Belə mən də bazar günü deyirəm də. Hə, olar. Bəs <laughs> Bakıdan gəlir, yuxuludur bu Bakı. <laughs> Bakı düşmür. Get nəqədən çıxma. <laughs> Neçə gün gəlmisən? 2 gündür? Yox, 4 gündür. 4 gündür. Hə. LA-də bərbər var, amma vaksin kartla girməlisən. Sən gəl vaksin kartı görsənsə. Yo. Deyərdim də mən gəlməzdim. Amma <laughs> dedim gəlmişkən bura öcə 2 aydan çoxdur başımı qıxdırmıram. Şey deyim. Qıxdırım da burada gəlmişkən. Lucy-dən soruşdum ki, bəs pul məsələsi nə oldu? Qızın adı Lucy-dir. Dedi ki, "Vso, həll oldu, pulu aldı, narahat olma, hər şey qaydasındadır." Parking məsələsidir necə oldu? Parking elə bir burada günə 15 dollardır. Amma saytda yazmamışdılar. Mən buna dedim ki, yəni şey eləmədən, charge eləmədən mən çünki şirkəti mən yazmışam ki, pulunu almışam da travel. Elə bir artıq yazmış kimi olacağam da istəmirəm onu eləyəm. Deyir ki, narahat olma, sənə bir günlük bu gecəni aldım, amma o gecələr uca charge eləməyəcək. Dedim, okey, çox sağ olun. Sabahınız xeyir dostlar. Səhər saat 8 uca durmuşam aşağıda Zavtruk var, gedirəm zavtruk eləməyə. Bəyəriyyədə qəşən gün çıxıb, hava pis görsənmir çöldən. İnanıram ki, çox soyuq olmaz, çünki çöldə işləyəcək. Belə, otaq bərbad günündədir, dürənləri bütün hər şey gəldim, zaretka falan hamısı elədim. İndi hazıram aşağı düşməyə, düşüm çörəyimi yiyim, ondan sonra da işə, işləməyə gedirəm. Deməli, bir şey demək istəyirəm. Çox video tez-tez niyə gəlmirim, bir dənə səbəbi odur ki, məsələn, mən evdən işləyirəm və çox iş olanda, məsələn, sonra bayra çıxmaq da çox vaxt olmur və uşaqlarla gəzməyə də çox vaxt olmur. Və öncə getdiyimiz yerlərdə bəzən olur, özümüz də yorğun oluruq, video çəkməkdə adam halı olmur. Ona görə belə də videonun üstünə çox düşə bilmirəm. Dediyim kimi bir ara çox həvəsdən düşmüşdüm ə, və çəkmək istəmirdim video. İndi də sonra vaxtım olmadı, üstünə gəldi. Ondan sonra belə biraz elə bir bunu eləmədikcə adam belə uje üstünə də düşmür və ə, o qədər vaxt sərf edə bilmirəm. İndi işlərdə biraz lap çoxalıb. Belə elə üst-üstə üst-üstə belə şeylər gəlir və ona görə də çox vaxt ayır ayırmaq olmur. Amma Görürəm istəyirlər çoxdur və baxanlar çoxalıb. Ona görə çalışacağam uşaqlar vaxtım olduqca ə, videolar çəkim. Yəni bəzən ola bilər iş olsun, dost olsun, ailə olsun. Ə, yəni bəzən görürəm ailə ilə videolar daha çox xoşdurlar, amma ailə ilə də video həmişə çəkmək olmur. Hə, yəni işlə bağlı belə səfərlərə gedirəm, orada maraqlı nəsə olursa çəkib paylaşıram. Əgər bu sizə çox maraqlı gəlmirsə, yəni onu da mənə deyə bilərsiniz ki, real məsələn bu videolardan çox biz belə ailə lap ailə videoları istəyirik, ancaq belə paylaş. Problem yoxdur, onu da eləyərəm. Mə, mənə elə gəlir ki, bu da maraqlıdır, çünki bu da bir ə, e, Amerikan bir hissəsidir. Sən də gəlib bura səyahət eləyə bilərsən, harasa gedə bilərsən, həm başqa ştatlar görə bilərsən, həm başqa insanlar görə bilərsən. Ə, e, yəni biraz daha informativ video ola bilər bu səyahət videoları. Ona görə mənə elə gəlir ki, Bu siz üçün daha maraqlı ola bilər. Ailə videoları da təbii ki maraqlıdır, amma orada nə gəzmək, shoppingdir. Burada isə biraz daha ciddi iş həyatıdır, yəni görə bilərsiniz ki, yəni Amerikada yaşamaq həqiqətən necədir, iş prosesləri necə olur. Belə bunu demək istəyirdim. Kommentlərdə fikirlərinizi yazarsınız. Sağ olun. Nahar eləmək üçün belə bir süfrə, e, belə bir süfrə, <laughs> belə bir yerdir çox şeylər yoxdur, amma istəsən oradan sifariş verə bilirsən. Sonra da ki, belə qaynamış yumurta, meyvə, ha, hə, orada nə bilim, nədir o belə? Bu bilməm nədir, amma bunlar siryalar falanlardır. Yaxşıdır, standart ə, e, menüdür. Burada qəşən şirniyyətlər var idi, mən də ikisini qızdırdım, ona bir də çıxdı belə. Biraz qızdırdım bunları, biraz çox soyuq idilər. Yəqin sizə maraqlı oldu mən bu səyahətə gələndə qədər pul xərcləmişəm. Bunu belə gələndə şirkətlər ödəyir. Mən hesablayıram, şirkətlərə deyirəm ki, məsələn bu bu bu qədər pul çıxacaq. Və bu səfərim oldu 800 neçə dollar isə 800 800 hə, yaxın. Ə, hə, maşın daxildir ona, çünki maşını şirkət özü verdi. Buna daxildə otel, yemək, bir də ki, ə, e, mənim maşımın parkingi və bilet xərcləri. Bir də yeməkdə, təbii ki, yemək daxildir. Belə. Yəni Amerikada işləyəndə öz hesabınıza gəlmirsiniz, şirkətlərin hesabına və gəlirsiniz, e, işləyirsiniz. Uşaq işimi qutardım, benzin vururam, benzinin qiymətinə baxın, 5 dollar. 20 cent. İndi full nə qədər götürəcək bilmirəm, amma şirkət özü ödəyəcək bunu, mən çəkin olaraq verəcəyəm. İşimi qutardım, gedirəm bərbərə saçımı qıxdırmaya, axırı ki Tural yer götürüb mən üçün 6-da, 6-ya 5 dəqiqə qalır, biraz gedişirəm. Bu da buradan bir 10 dəqiqə uzaqda, nəsə bir 5 dəqiqə gedişəcəyəm. İndi qabaqda da nəsə çəkiliş, nəsə maraqlı bir şey olsa çəkib paylaşıram sizlə qonaq <laughs> gəlmişəm. Qonaq özünü göstərmək istəmir. Səsin səsindən də yanında <laughs> PlayStation oynayır. Ha, o üçün 37 yaş, 42 yaş, 42 yaş deyəsən, hə? Oturmuş PlayStation. Mən 20 yaşım. 20 yaş, çalışdım 20 yaş. Cavan <laughs> oğlan, sən bizi udusan da deməli, hə? Hə. Şu atı, atı pek Bu Azərbaycanda olur. Azərbaycanda olur. Bağçaya burada gəlir olur. Hə, все, onda isə. Ah, uşaqlar, gəldim otağa. Işıqları yandırım bir-bir. Of, yorğunçuluqdur, saçımı qıxdırdım. Pisdir, xoşuma, xoşuma gəldi. Hə, arvad yaxşı qıxdı. Bir dənə qadın idi. Asiyalı. Oh, ah, yaxşı uyudu, mənə xoşum gəldi, yaxşı qıxdı. Nə dedin onu elədi. San Francisco Bay Area-da belə bazarlar olur. Məsələn, orada görürsüz balaca bal palatkaların var. Palatkalar görünür oradan uzaqdan. Məsələn, o altı bazarı açılan bazarlardır burada belə çöldə. Düzdür, indi işə gedirəm deyən o tərəfə gedə bilmirəm, amma gedib çəkə bilsəydim maraqlı olardı, amma heyb, çəkə bilmirəm. Sabahınız xeyir dostlar, bu günləri üçüncü gündür mən buradayam. Axırıncı gündür sabah da ola bilsin çəkiliş olsun. Bu günləri də çəkilişlərimiz var. Vaxt olmur nəsə ora bura getməyə, ona çox çəkə, video çəkə bilmədim burada. E, bu nadicə yəqin obursu günlərdən gələn videoları qoyaram. Həm də sizə maraqlı olar. Mən indi kofimi aldım səhər sərinə. İşə davam. Gedək işlərimizi görək, pul qazanaq biraz. Gəldim aeroporta bütün işlərimi qutardım. İndi qayıdıram evə. Gəldim, çatdım aeroportun parkinginə. Sizə deyim, e, başqa yerə gedib qayıdanda ən çox ailəm üçün ikinci də öz maşınımı sürmək üçün darıxıram. <laughs> Sizdə bilmirəm, ancaq məndə belə olur çəkilişdən çıxanda da yorğun olanda öz maşınımın üzərində dincəlirəm bir gün. Hə, gəldim. Maşını götürdüm, benzin yox idi. Gedəndə görmüşsə benzin az idi dedim. Gələndə vuraram, vurdum. Girən kimi, gələn kimi 75 dollar ona getdi. Mənim daha budur. 4 gün qaldım orada. Mən bir dəfə probka görmədim o belə. Eləyə düşən kimi bu zəhrim ara qalsın, probkadır. Düz evə gedənə qədər elə mən bu, bu probka ilə gedəcəm. Samoyitdən düşən kimi gəldim marketə, yüngül bazarlıq elədim. Bəzi şeylər alınasıydı, mən də onları aldım. İndi kassada gözləyirəm. Başım gələn kimi bazarlıq, bu da getdi 93 dollar. 75 dollar benzin, 93 dollar bu. Bu da yana gələn kimi ilk dəqiqələrində olan xərclərimiz. Nə etməliyəm? Niye? Çünkü. Çünkü niye? Dört idi. Görürsən mənim qızımı. Hə. Siz snack üçün darıxmışdınız yoxsa ata üçün? Başa düşmədim. Snack üçün? Madəz. <laughs> Yaxşı, yaxşı, əzin olar, söp getdi də pis şeylə qaldı. Happy idi. <laughs> Hmm, öldürərəm səni. Mələk xanım, necəsən? Good. Şimdi Atay'a ne harac etmişsin Atay'la? Target. Niye? Ne var um, Target'te? School supplies çünkü pencilerim yoktu, eraserim yoktu falan. Um, sharpener'ım da broken olan Vay vay vay. Sen hemen başta problemin var şey. Um, pencils lazımdı. Took... Ella da! Look! Ella! Ne yapıyorsun? Starbucks'ı özlüyorum. Bir nefer Beyazın danışır danışır bir dənə bir şey almır. Al, al mən də bir dənə bloknot almalıyam. Vaxtları yazmaq üçün lazımdır bir dənə. Gəlirəm indi bir dənə kofe zakaz verim. Ne oldu? Biraz şey var onun içində daşıya bilmirsən onu. <laughs> Ne heavydi? dir Yalan danışma heavy-dir. Heavy olsa mən sənə verərəm onu. Yakışın ne almışsın orada? Görsək görək. Color pencils. Aha. Ondan sonra sharpener. pencil, mechanical pencil. Andır uçkada da almış onu. Yeah, um, erase it. Good job. That's how it takes paperwork. Vay be. Mən də iki tane kopya almışam. Birini özümə, birini Aytənə. Bir dənə Məryəmə heç almadıq da. Hə? Bəlkə Məryəmə də bir şey alaq. <laughs> Daşı, daşı, özün daşı. Özün istəyirdin gəlmək, aldıq, indi daşamısın. Deməli, Mələk xanım şikayət edir Məryəmdən. Okey, Mələk xanım, buyurun şikayətçisi eləyin. Okey, ancaq Məryəm atan yanında şey eləyir. Gəlsən qısanlar. Məryəm atan, Məryəm atan yanında Travel eləyir. Aha. Yəni act eləyir də. Yes, act eləyir. Okay, necə act eləyir? Yaxşı, nə edir ki sən? Ha? Sonra Aha. Aha. Sonra, sonra nə? Oh my god, bilmirsən. Aha. Um, sonra Mən bilirəm, joke eləyirəm. Seat baltımı istəmirəm. Just joke eləyirəm, okay? Amma Məryəm deyir, situasiyonu qoyanarsan, yoxsa Joe, yoxsa crash edəcəksən. Amma just joke edirəm. Aha. Məryəm. Onca smartsan. Onca smartsan. Yaxşı. Sən niyə atan yanında belə eləyirsən? Onca sən love eləyir. Onca mən love eləyir. Bacı, love eləyir də atasında ona görə. Mhm. Ona görə love olmaq istəyir atasının yanında. Nəyə pisdir ki? Ravla eləyir. Mən Avropa yemək. Yo, sən Almaniyada uh-uh, da belənçisini eləyir, bacı. Sən görmürsən. Yo, yo, yo. Yox, mənlə tək olanda da belə eləyir də. Sən tək olanda da, ancaq sənlə. Ancaq mənlə belə eləyir. Sən də ona əsəbləşsən ki, niyə ancaq mənlə belə eləyir? Yes. Yaxşı, bacı, Məryəm, niyə bacı ilə belə eləmirsən sən? Ancaq babamla play eləmir. Bacı səndən play eləmir, ona görə sən də ondan belə. Yaxşı, bacı, sənlə necə bu əkt eləyir? stomach. I'm too tired. I'm. Um. Uh -huh. Help out my stomach. I'm. Um. Uh, no, thank you. Aha, belirleyir. Kraksın var çünkü. Kraksın var çünkü. Stop walking me. Ha belirleyir ha. Look, I'm Gördüm, gördüm, gördüm. Meryem, no, calm down. da ta... Like lemsen kopya. Ne? Çok iyi lan. Onda sen Joker in the lifetime yandım. Gördün. Funny that. Gördün. Niyə belə deyirsən? Yaxşı, əsəbləşməyin, əsəbləşməyin. Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəbləşməyin. Gedirik evə. <laughs> yaxşı, yaxşı, qızlar, canlar, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Əsəbləşmə. Deməli, bu ilə 5-ci gündür. Uşaqlarla gedirik çörək yeməyə. Bir dənə qəşəng restoran var. Orada yaxşı salat verirlər, qəşəng sandviçlər verirlər, vegetarian falan. Çox dadlıdır, xoşumuz gəlir. Aytan xanım gedib ə, uşağı dərsdən götürsən. Məktəbin yaxınlığında indi Mələk xanım gəlsin, biz də yola çıxaq. Deməli, restorandayıq. 43 dollar o yemək çıxdı belə. Adresi de buradadır. Gelebilirsiniz. Çok geçen yerdi. Bu planşette yine oynayır. Başka bir sayı saxlamaq olmadı. Mənə də sandviçin yedi yarsın, bazı bir hissəsən. İnte cookie yeyir. Cookie, cookie. Aa, bu ne Valentin günü? Yok. Geldi Santa Monica'ya. Yukarıda geçen bir tane var. <laughs> Lezzet dedi. Gördün yoksa yok? Burada neyse canlı yayın radyo diyordu. Bir de oyunun canlı yayın diyordu. Başa düşmüyorum. Bu ne ama? Bu ne ne diyor bu ne diyor? Canlı yayın Ne bu her yerde? Dünyadan xəbərimiz yoxdur. Hə. Nələrsə baş verir burada. Bizə elektrik kiyadır. Çox super düzəldiblər. Bundan xoşum gəlir. Çox qəşəngdir. Maşının içi superdir. Çox belə qəşəng. Balacadır ancaq. Amma qəşəngdir. Wow. super diyor. Home monitors alır. Yeah, he was. Biraz balazadı ha. Biraz balazadı ama geçendi. Le panorama. Kıymeti budur. 39 binden başlıyor. 50 mində qutarır. Qabaqdan zordur bir də. Qabaqdan zordur bir də. Gəldi balaca üçün bəlkə ayaqqabı görürsük alarıq. Ha, orada özü bir dənəsini görürəm. Ah. Baxmıram. Harası hört eləyir? Çox Hə, gözdə sıxmışam bəlkə ona görə gözdə. Gəldi bura ayaqqabı baxaq. A, bunların rəngləri qurban olum, bu Səncanın. Bu qədər alovlu rənglər də, ev qırışqa almağa gəlirik. Bunlar ikisindən də almışam. İkisi də almışam, bir qəyərində. Gəl, gedək. Bebişkə bıraxdı. Yeah, let me keep this one Yeah, that was a polarizer. Maybe I can try the one more. Um, do you have a black one? Like, this oh, is for kids. Yeah, these are for the kids. Okay. How much is that? Eight ninety nine. Seventy seven. Hi, Nene. Bakın Melek. Oldu. Bu yüncül değil mi? Kaşandı değil mi? Bu 155'ti. Okay. 175. Bu desen olmuşsun. Değil olmuşsun. Hmm. Nerede bebiş? Hemzin yoktu. Oradadı. He? <laughs> Gördüm. Kes. Ayten'e bu çok kaşın geldi. Üstü bunu da Ayten sana. Bu benimdi. Axır özümə açıq aldım. Endirimlə 126 dollara düşdü. Bir dənə də həmin açıq var idi. Bir dənə itemsini aldım. Xəbəri yoxdur. Evə göndərəcəklər. Dedi istəmirəm falan filan. Amma çox qəşəng qalırdı. İndi aldım. Xoşuna gəlməsə onsuz gətirib qaytaracağım. Yəni çox çəkiyor, niyə aldım falan filan. Yəqin e, bu videoya baxanda o həll olunacaq məsələ. İstəyəcək, istəməyəcək. Var, nəsə baş verir aşağıda. Deyəsən nəsə festivaldır, sərgidir, bilmirəm nəsə olacaq. After party no streaming. Nəysə. Uşaqlar bura gəlmək istəyir. Amma bağlıdır qızlar deyəsən. 9 p.m. to 5 p.m.dir. Uşaq bağlanır bu şey. Closedir. Okay, next day. Next day. Hə, xəbərimiz olmadan gələndə və bir şeyə baxmadan gələndə belədir də. Gəzə bilmədik, isə adamca çox idi. Qayıdıb gedirik evə. Gəlmişik Marşaldayıq. İdman yerimizdir burada. Mən bunun belə bir bir tane almışdım. Çox yüngül idi. İndi ikincisini aldım. Evdə özüm sonra da qaldırıram, qoyuram yerə başqa alarsınız bir şişələr aldım bir də not dəftəri aldım 2022 onu da sağ olsun mələyin yanında bir dəfə demişdim yadımda qalıb qızımın deyirəm götürüb gəlib ki ata demişdim bir dəfə al mən də bir dənə bloknot almalıyam hə? vaxtları yazmaq üçün lazımdır bir dənə gəlirəm indi bir dənə kofe zakaz verim sakitçilikdir adam yoxdur Təşdiş adam görərsən. Bütün günü evdəydim, işləyirəm, işləyirəm. Neçə gündür evdən çıxmıram, işləyirəm, işləyirəm. Yoruldum dedim. Gəlin çıxar biraz havamızı dəyişək, gedək marşala görə bir şey, bir şey var orada. Yəni biraz məmrif üçün də olsun, səhərdən kompüterin qabanında. Səhərdən deyim, dur, neçə həftədir, aylardır bələnsən. Haykəmə. Nə inədin, ay Məryəm? Bas, gedirəm. Aha. Nələrə baxırsınız Mələk xanım? Biraz öz shoppinginiz haqqında məlumat verə bilərsiniz bizə. Nə üçün baxsan onlara? Sən nə insən Məryəm xanım? Hə? Mən qras eləyəm. Hə? Qras. Qras eləyirsən? Mən çox istəyirəm bunlardan. Amma özüm just belə. Yəni. Bir də maraqlıdır, hamısı maraqlıdır. Solid. Hər üçü maraqlıdır. Sonra um, That is girl. That little love bug. That is girl bizə daha uyğun gəlir elə bil. Hə, atamın balası deməkdir o. <laughs> Təzə gələnlər varsa, qab-qacaq almaq üçün, nə bilim, belə elektrik bir şeylər almaq üçün marşala gələ bilərlər 100%. Burada maraqlı bir şeylər tapmaq olur. Bir də Bakıdan gələndə tokna heç nə heç gətirməyin, çünki burada ə, e, desən 120-də, Bakıda 240 voltdur. Bakıdan gələndə burada işləmirlər. Belə bir şey. Maraqlı bir şeydir. Düşməsin əlindən. Nə var içində belə? Oh onion Ah, altına. Bilmem 100 gram 100 gram nasıl? Post. Harika. Qəşən bir şey var burada. Bir sürü yuvanlar. 12 dollar. Bu neçədir? İkisi eyni qiymətdir. 13 dollardır ikisi. Bunu götürək. Açılıb. Açılıb? Ha, merhaba sen indi ne inirsen bir tane cutie ol. Ay ay ay bu bu bu. <laughs> Böyle cute olsan. Yoksa tam göster. Merhaba. Aha, bir tane fırran bir tane fırran. Bir tane fırran. Mades. Ha, al. Kulak as. İndi sen har hazırlaşmısan. Target. Ah, target'e böyle hazırlaşmısan. Wow. Hara target'e niye getsən? Ata əskələdi. Ata üçüncü şəxsiz də burada, hə? Hə? Yep. Deyəsən, mən buranı sizə görsədəmişdim. Biraz indi bardaqlı, həmişə belə olur adətən. Yes! Adətən həmişə belə olur. İş... Həm, bu, həm spaniyədə, həm həmişə otağında. Nədir? Nə? Hə, yaxşı, ged bax, ged bax. Qoy, qoy, qoy, qoy. Bura atanın nə idi? Bir dənə explain elə bu nədir bu yanlar? Bir danış bu. YouTube-da göstərəcəm bunu. Bu da gəldi. Atanın work-ü. Ata nə edir? Ata nə iş görür Məryəm? Bax da, bax, kameraya bax, danış da gözəl qız. Videoyu post edir. Video post eləyir. Ev, everyone. So, uh, e, Aha. Qoyur, everyone. So, Yaxşı, mən YouTube-u açsam, sən deyə bilərsən atanın videoları hansılardır? Ha? Yeah? Okay. Sən baxsan da bunlar. Bu bu kimin videolarıdır? Hə? Ata bu videoları çəkir. Ay moladır. Bilir hər şeyi. Hə? Bir də kommentdə What are the colors? Is it pink? Yeah. Okay. Ata neyin için burada? Work. Work ediyor. Hmm. Ha, Malades. Burada. oradan work ediyor ata ha? Ha. Ata bunu kimsin ediyor Meryem? Everyone'sın, client'sın da client. Ha? Everyone diyen de client demek istiyordun da. Bu da mənimdir, başımı masaj edirəm. Necə maşına deyilir? Oy, masaj, masaj, masaj. Cool da. Hə, Məryəm, snacks olmasa nə olacaq səndə? Tired olacaq. Tired olacaqsan? Sən enerjini necə alırsan? Bax, bir də ataya da enerji desən, mənə enerji lazımdır. Onda nə edirsən sən? Try just more, just more, it's either play. It's either play, yoxsa... or a Uh, punch it though really first. Diyor enerji, enerji. Mm. But food the so energy gets here. Food the so energy get here. Mm -hmm. Молодец, молодец, молодец. Калабола, диво калабола. Да. Ден кюти ол. Даравана кюти олса. Sən bilirsən sənin balaca qızlar da baxır Bakıda. Oh, yeah. Hə, səni göstərmişdim bir dənə qız sənə baxırdı. Yeah, mənə istəyirdi. Sənə istəyirdi. Nə deyə, nə demək istəsən burdan sənə baxanlara? Uh, hə? Thank you. Thank you. Madəs, mm-hmm. <laughs> madəs. Thank you, mənə baxırsınız, hə? Gözəmə. Keşfatdayım. Hə. Məryəm yeməyi çox xoşlayır. Yeməyi çox yeyir. Like it. Like it. Crazy. Mouse's kuyruğum tamamında. Ha? Kuyruğumuz kuyruğum tamamında. Queen olas, Queen olasan? Tam yerinde. Tam yerinde? ne deyirsən sən öz dilində? hə, elə bil nə olur? Elə bil nə olur? Karlı belə olmuşdu. Necə olmuşdu? Hə. Elə bir fly eləyirdi, hə. Aytan xanım da mən üçün bu gün tələ köynəyi alıb. sağ ol, sağ ol, sağ ol. Təzə açqı, təzə köynək. Aytan xanım da təzə açqısı. Xoş gəldi. Cə 14 marta almışdın. Hə, 14 mart nədir? 14 fevral almışdım. Onu da gətirdi 16 fevrala çatdırdılar. Mənasızdır. 2 gün gecikdi. Amma əslində 14 idi. Sağ ol. Yaxşıdır canım, xoş gəldiniz. Allah sizdən razı olsun. Gəlmişik Targetdəyik. Kof maşını da burada almışdıq. Yadırsa. Sayınçilərimiz buradadır. Aytan xanım. Deməli bundan götürdük. 2 dəqiqəyə qaynadır, 1 dəqiqə bundan çox. <laughs> Eyni qiymətdir. Deməli 20 dəqiqə işləyir, biraz ə, göt çıxdı targetdən. Mənə çox güman ki, tam vaxtında yarısında gəlib çatacaq, o da yarısında biz dərsdən çıxır. Mən indi Aytənə deyirəm, deyirəm bu videoları o qədər çəkirəm. Orda, burada, xırda, xırda, xırda, xırda. Heç birində montaj <laughs> Gəl San Jose gedəndə yolda montaj eləyəcəkdim. Açdım, o qədər fayl var idi. Hələ 10 dəqiqə keçmədi bağladım təzədən ki, hə, çox da vaxtım çox gedəcək. Videolar var uşaqlar, amma çox həyif ki, vaxt yoxdur bunları eləməyə. İndi bunu da çəkirəm. Ayın neçəsidir bu günləri? 17-si. Hə, 17-sidir indi Allah bilir bu. Fevralın 17-si nə vaxt montaj eləyəcəm bunları da. <laughs> Necəsən Mələk xanım? Bugün Yaxşısan? Təzə çaynaçımız mübarəkdir. Bu köynəsi idi. Bu təsidir. Şurası bıçak. İyi iyi, çoktan da yemiyor. Hazır, hazır, hazır. Çok şirin. Şovlar bir mındar mındar onun için. Meryem. Ne de kulalar. Ne de Ha, bu günləri biraz evde cavab eləyəcək. qonaqlarımız var. Nizitəmi gəlir, bir də Emil və dostumuz o gələcək. Hazırlamışam hər şeyi backyardda, bağçamızda. <laughs> evin, evin arxasında çağ bölgəsi günləri. İndi bir dənə cute ol, cute بقرا مريم مريم when you believe Meryem gel. Sen de güzel. tamam diyorum. Çok yavaş bir şey yoktu. Dişin yoktu. Bu da özür diye. Ses kim öğretmedi? Bir de Chinese, Japon dilini danış. Neden? Oo, neden döndün sen? Askeri sen? Asker go away. Go away. Şimdi bir de, bir de sabahın hayır. Good morning. Good morning, hello. Japonlar böyle değil. Hı hı. So not true. So not true. Ben görsen niye böyle sana var ya? Şey. Senin için ne? Güzel nana. Var düz diyor lan. Hazır ya az var. Üst üste koyar. Hazır. Allah. Geçti. Nə vurursuz Royal bəy? Allah etsin, nədir? Biraz istiotda nəsə bir şey. Bu istiotda olacaq, sonra... Bilirəm, bilirəm, sonra... Pis olacaq, amma hmm. bilmən <laughs> heç olmayacaq. Maşınımı cızmısan ki, bu nədir? Maşını cızıblar ki, bu nədir? Dəcəl, maşını, maşını axızdır, nə vaxt yumsan? Tozalanma. <laughs> Necə də, necə? Yoxun gəlir, əbə. Hə? Hə, necə təmi gəldi? Şey tapa bilmədim, sizə Kinder Surprise. Hey canım mənim, danış. İndi Starbucks-a gedirik. Çünki orada bir dənə... Qız kameranın bir ortasına yaxın. Orada bir dənə drink var. Um, pumpkin spice latte və bilmirəm necədir. Um, YouTube-da görmüşdüm və um, indi özüm də try eləmək istəyirəm. Mühəndis. Cörenet oldu. YouTube'da görmüştüm. Dergi burada var. bir sonra Pumpkin Spice. Yes, order earlier. Bir defa. Okay. Ne adı? Pumpkin Spice. Latte. Latte. Hot. Hot. Karamel var idi içinde yoksa? I don't know. Pumpkin Spice Latte. Yeah, hi. Do you have a pumpkin spice latte? Hot. Hot. Yeah, which one? A uh, pumpkin spice latte. Hmm. No, pumpkin spice latte. La yoktu da değil. Başka bir şey dedi. Uh, do you have something similar to the pumpkin spice latte? Because my kid's asking for that. She she saw on the YouTube channel. Uh, <laughs> I don't know. Let me ask them. Yeah. Okay. <laughs> Jamie. Ama last time ana getirmişti ya böyle. Uh, pistachio? I don't know, but, uh, but pistachio. Whipped cream then. Uh. Okay, so what I heard would be the closest maybe would be a Thai latte. Thai latte? Uh, one second. Thai yeah, latte. Okay. No. Pistachio is this, yeah. Thai latte. Thai latte. Yeah. Uh, is it sweet or? Yeah. Uh, okay. Yeah. Yeah, she wanna she wanna try the small small one, small heart. Thai latte. Thai latte. Okay. So you wanna do the Thai or no? Yeah, yeah, she wanna try, yeah. Alright. Small one. A small one? Is it hot or ice? It could be either. Uh hot. Hot. Hot? Alright. Yeah. Anything else for Well, that's it. Alright, it's before twenty five, okay? Thank you. Okay. okay. Görə eləməli. Mən sənə deyim o pumpkin nədir? O gəlir e, ə, şey vaxtı. Səndir nə? O nədir? Yo, o bir dənəsi var, ə, o Halloween vaxtı. Çünki orada pumpkin sos satılır axı o vaxtda. <laughs> 100%. Hə, o şey Amerika nə oldu indi? Aa, pumpkin spice latte yox idi, onca bir dənə yəni hot Thai latte. Hot Thai latte. Görək <laughs> nə olacaq. <laughs> Çox hot olsa biraz gözləyirsən, Rescue risk istibdadını. Mən birinci içərəm istəsən. Sənə deyərəm nə var. Okey Mariko. Nə fikirləşdin? Hə, tez istəməmişəm hatta. Ver baxma, mən, mən biraz tez istədim, nəsə qəşəng bir şeydi. Sweet smell ediyor belə bir də. Super bir şeydi. Bir balaca test edə çok Çox belə biraz spicy fason yani. Nədir? So hotdur. So hotdur? Yes. Mən içdim axı, o qədər hot deyildi. So hotdur. Doğrudan? Çox hmm. içdin yoxsa posa dili vurdun? <laughs> Yaxşı, birazdan içərsən. Danışır, danışır. Əzizcəmin qonşusu ilə danışır. Bizim qonşumuzdur. Hi, how you doing? Bizim, Bye. Bizim qonşumuzdur, çox istəyir bunu. Bu da olar, onu çox istəyir. Bir dənə də belə balaca iti var, Biju. Xoşun gəlir Bijudan? Yes. Hmm? Cute. Deməli uşaqlar bura iş otağıdır. E, görürsüz. E, Instagramı izləyənlər bunu e, görüblər. Burada belə 5 müştəridir. Burada da həmçinin, burada da həmçinin, burada da nəsə də. O üçün belə. Deməli Elektrik maşınlara baxıram. Təbii ki, maşın dəyişmək prosesi hələ davam edir. Çox asta, amma gedir. Deməli, Polestar var, Volkswagen şirkətinin maşınıdır. Burada da görürsünüz ki, qiymətlər falanlar hamısını yazmışam. Nəsə hesab kitab eləyirəm, hansı sərf eləyəcək, necə olacaq. Deməli, bu maşına vermə, verirsən indi ə, deməli burada yazmışam Deməli, mən sizə görsədim indi. Burada bəyadan bundan danışırdım. Burada bunlarda offer var. Bu maşına ayda 449 dollar düşür və 5000 dollar down paymentlə. Əgər başqa bir şey ödəmirsənsə, çox yaxşı qiymətdir. 720 2700 mailda sür sürmək olur bunu. 2700, 270 manat sürmək olur bunu. İndi test drive eləyəcəm. Burada təzə Kia gəlmişdi, ona da baxdım nəysə. İndi onun test drive-larına baxıram. Sabah saat 10-da yarım saatlıq gedəcəm, bu maşını test drive verəcəm, orada da için zadını çəkəcəm. Görək necə alınacaq bu. Deməli, gedirəm indi maşına baxmağa. <clears throat> Polestar 2. Deməli belə bir şey, maşınları araşdıra-araşdıra bir dənə də bunun sığortası ilə maraqlandım da, bu maşınların sığortası da var axı. Boş-boşuna əmələ gəlmir. Məndə də elə bir 145 dollardan, 149 dollardan desəvrəm sığortanı qaldırdılar 184 dollara. Nədən hər şeyin qiyməti qalxır falan filan. Bunlar da qaldırıblar. Zəhmirmişəm deyirəm ki, şimdi niyə qaldırmısınız? Nədir bu? Xidmətdə nə dəyişir? Deyir, xidmətdə isə dəyişilməyib. Bəs də bəzi qiymətlər ə, qalxır deyənə biz də qaldırmışıq. Məntiqsiz cavab idi. Dedim, yaxşı. Başqa şirkətə zəng vurdum, onunla danışdım, elədim. Başım, ə, o da 165 dollar dedi. Həmin bu mənim maşıma, indi sürdüyüm bu Atlasa. Nəysə, ə, indi yenə də araşdırdım, görüm bir də ucuz bir dənə ə, tapım sığorta. Hansı ki, məndə ki, bununla eynidir. 180 4 dollar, 5 dollar mən vermək istəmirəm də ona, Qaykoya. Qaykoda hər dəfə qaldırır nəsə 3 dollar, 5 dollar, yəni bilinmir də nəyə qaldırır. Hər dəfə xoşu gəlməsə qiymət oynatsın. Nəsə zəng vurdum ki, bəs ə, elektrik maşını almaq istəyirəm. Qabağımda ə, Ioniq 5 ə, var idi, Hyundai. Dedim bunun qiyməti nə olacaq? VIN kodun zadını verdim, ilin zadını verdim. Aylığı gəldi 270 dollar. Dedim elektrik maşınlar belə bahadır, yoxsa bu maşınlar odur? Elektrik qiymətlərin, elektrik maşınların sığortası bahadır, çünki orada maşın əzildi, total olur. Yəni ki, gedir auksiyona. Siz də məsələn zəmrlə ucuz maşın var, ucuz maşın var. Bu belə maşınlar da əzilir. Cəhətdirmirlər, auksiyona göndərirlər və orada yarı qiymətinə satılır, gedir da burada başlarını xərab eləmirlər o maşından. Çünki ə, e, heç kim ona vaxt sərf eləməyə dəyməz deyənə. Sığorta bir dəfə pulunu bağlayır gedir. Gəlmişəm, bunlar Jaguarda satılır bunu. Qarışıqdır. Maşınlar oradadır. Louis-i gözləyirəm gəlsin. E, indi maşına gedib yaxından da baxacaq. Maşın budur. Bu maşınlardır. Dizaynları Volvo desən 30-dur, nədir, onun bazasında yığılıb, ya 90 ya 30-dur. İçi çox yaxşıdır, qapısı hə, bağlıdır, gələr açıb baxarıq. Şarj buradan olunur. Arxa görüntüsü budur. Bu rəng daha çox qəşəndir. Ağ rəng heç, ağ rəng də püstü öyrəsində. Hə, pis deyil, yaxşıdır. İçizatı çox qəşəndir. Skandinaviya şeydir, dizaynıdır. Biraz arxası balacadır. Belə açanda bunları uzun bir şey olur. Bunu da salır aşağı. Keyfiyyət superdir. Ona söz ola bilməz. Bu da yaxşı. Açanda belə olur beləncə. Amma yenə də balacadır. Bu da qəşəng materialı var. Power seatdə hər iki tərəf. Dizayn, işləmələr qəşəndir. Çox maraqlı bir dənə teksturası var. Yeah, that's fine. Just a little more hope. <laughs> yeah. Whether it's a fast or slow charger, how many available okay. per location. Yeah. Uh, it breaks down the kilowatts when you click on a certain company, so you go ahead and you know kind of have options. The car is intended to make sure it's always alerting you in case you're running low in battery to remind you, hey, stop on the charger. So range inside okay. is not a thing. Um, and that's all the car is all built into it. Okay, how long it take to full charging? Uh, it really depends what you're using. for fast charging. So if you're using a fast charger, 150 kilowatts from zero to 80%, it takes about 40 to 45 minutes. 40 to 45, it's not yeah. bad. Yeah, That's and good. then if you're using like a 50 kilowatt, you're probably gonna spend, you know, another 5-10 minutes on the charger. Deməli, arxa biraz balacadır. Amma yenə də oturanda burada rahat yer qalır, problem olmur. Və qabaqda da oturanda Məsələn, buranın qabağı özümə görə düzəltmişəm. Rahat otururam belə. Problem yoxdur, hər şey qaydasındadır. Bu tərəfdə də beləncə öz yerimi coltusuzdurmuşam buna, düzəltmişəm. Arxada yenə yeri qalır. E, qabaqda yeri azdır. Demək olar ki, yer yoxdur burada qoymağa. Bir dənə bu yeri var. Materialı 3D fasondur. Burası qərbi materialdır, burası parçadır, kolonkalardır. Burası Volvanın özüdür. Orta skrin qəşəndir. Bu yaxşıdır. Biz xoşuma gəldi maşın qəşəndir. Memory seat package var. Hə. hə, deməli, çıxdım oradan. Maşın nə yalan deyim, xoşuma gəldi. Düzdür, biraz balacadır falan da, amma yerləşmək olar içinə. Keyfiyyət, içərisi, interyer falan çox super idi, mənim çox xoşum gəldi. Skandinavya dizaynı bilinirdi orada. Her şey detaylı fikir vermişler. Bu e, Volvo'nu Geely şirkəti alıb, o bildiyimiz Kitay e, şirkəti. E, indi bu da o Volvo və e, Polestar bu şirkət eyni şirkətdir demək olar ki, eyni baza yığılır bu. Və keyfiyyəti də təhlükəsizliyi də Volvo-dur. Volvo-nun da təhlükəsizliyi yəni bilinir, hamı bilir necədir. Test drive-larına da baxmışam, crash testlərinə də baxmışam. Çox yaxşıdır. Sürəndə də qəşəng motorun səsi gəlmir, içəri səsi az gəlir. Daha mənim maşınımdan az gəlirdi içəri səsi, yəni onu da sizə deyim. Yəni bu maşına daha çox səs gəlir, o maşına daha az səs girir içinə. Ə, e, keyfiyyəti yaxşı idi bir sözlə. Ə, e, xoşum gəldi. Amma Bir dənə məsələ var ki, stoklarında maşın yoxdur. Bir dənə bu dual motordur. Deməli, iki dənə modeli var idi. 249 dual motor, e, one single motor 270 mile gedir. 270 mile olan ümumiyyətlə stoklarında yoxdur. Gələcək 5-6 4 aya, 3 aya, özü də dəqiq bilmir. 500 dollar depozit qoya bilərəm o maşın üçün. Gələndə təxmini xəbər verəcəklər mənə. Amma mən dedim ki, mən bu maşını satıb o maşını alacağam. Bu proses də uzundur, bəlkə sata bilməyəcəm bunu. Ona görə mənə prosta update ver ki, bu maşın gəldi, gələcək və mən də gəlim ikinci dəfə ailəmlə bir yerdə oturum, sürüm, baxım və ə, e, onda o dəqiq sənə qərar verərəm nə edəcək. Və təbii ki, o maşını götürsəm bundan ucuz olacaq o. Çünki Hə, çünki qiymət də aşağıdır və bəzi şeylər var. Onlar çıxandan sonra da ki, ə, hə, qiyməti aşağı düşür. Belə uşaqlar, indi görək də. Dedim, hə, bir dənə də məsələ var ki, əgər mən bunu satıramsa, dedim, dəyişirəmsə, mən qiymətdə də udmalıyam və mən aylıq da mənə sərf eləməlidir. Əgər bunlar olmursa, ə, hə, mənə bu heç cürə sərf eləməyəcək. Onları da mən gözə ə, e, nəzərə almalıyam. Ona görə hə. hər şeyi düşünüb eləməliyəm. Çünki belə boş-boşuna maşın saat dəyiş, o uşaq oyuncağı döyülüb, adam vaxtı gedir. Bu ilə ümumiyyətlə vaxtım gedib, heç bir iş görə bilməmişəm hələ.